Hé, hey, Sintje. Sintje, kijk eens Masha, kijk eens. Oh Masha. Sintje. Kijk eens Masha, oh Masha. Hé, hey, Sintje. Dit is gewoon maar een klein stukje. Hé, hey, Masha, kijk eens. Kijk eens, Masha. Zie Hé. Hey. Masha. Oh, Masha. Hé, hey, Masha. Hé. Hey. Sintje. Masha. Masha. Masha. Masha. Hé, hey, Masha. Sintje. Hé. Hey.